Ola a todos, no vídeo de hoxe vou vos ensinar a facer unha pila caseira potente. Espero que vos guste este vídeo. Os materiais que imos empregar son unha cubeta de plástico, tres anacos de tubo de cobre aos que lle soldamos tres anacos de cabre, pinzas de caimán, un ánodo de magnexio cortado en tres anacos, tres alcayatas, tres tubos de plástico, un motor eléctrico de xoguete con interruptor, e auga con sal e un chorro de agua oxigenada. Para comenzar co montaxe, primeiro vamos a poñer os tubos de cobre de, neste sentido. Despois vamos a porlle os tubos de plástico para que non faigan contacto cos de cobre. Neste xeito tamén. E despois vamos a porlle os de magnesio. Bueno, agora vamos a facer as conexións. Deixamos os polos dos extremos libres que se dan eh, os bornes da batería para conectar ao motor. Agora, conectamos o polo negativo do primeiro tubo co positivo do segundo. Agora, eh, conectamos o polo negativo do segundo tubo co polo positivo do terceiro tubo. Conectamos o motor e como, no, e, e como vedes non funciona. Non vai funcionar ata que enchamos a cubeta ca auga con sal e ca auga oxixenada e que os tres tubos estean cheos. Xa temos a mezcla de auga e sal e o chorro de auga oxixenada. Agora vamos a comenzar a encher a cubeta e tamén a encher os tubos. Agora vedes como comeza a funcionar. Bueno, con isto conseguimos unha pila de 1,5 voltios por cada tubo de cobre. Bueno, aquí remata este vídeo. Espero que vos gustara. Eu, sinceramente, animo a facelo. Chao!